今日咧，卡洛斯系翻嚟找数嘅时间咧。点解咁讲咧？因为咧，我之前咧就介绍咗好多朋友买依部嘅 CL 十 V two 依部 3D 打印机啊。咁啊，我就赞到佢天上有地下无啦。而买咗翻嚟嘅人咧，就有第二啲需求啦。有啲咧就想学点样用 CAD。咁 CAD 呢样嘢咧，卡洛斯上个礼拜已经找咗数啦，已经介绍咗几款 CAD 嘅用法啦。尤其是咧系教咗呢个 Fusion 三六零嘅应用。 咁翻翻嚟硬件呢邊啦，咁嗰幾位咧買咗 C L 十 V two 嘅朋友咧，喺呢個時間咧應該已經用緊噶啦，就唔需要我再教噶啦。咁但係仲未買或者考慮緊想買嘅朋友，咁又點咧？咁唔使擔心，喺今日咧，卡洛斯就會一五一十將要應用一部 Fritter Pinta 所知嘅嘢咧，有一鋪過話俾你知。唔止咁添喎，因為我買部 C L 十 V two 嘅時候都買咗一啲嘅配件嘅，而家喺我手上咧。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

而 free e d printer 正正係樣咁嘅嘢啦，佢唔可以買翻嚟咧，乜嘢都唔打理，而佢自己識為你去生產嘅。因為好多細節嘅部件咧，需要你自己去調校。每次印刷嘅時候，你要將個台面調平，材料輸入輸出要你自己去打點。如果噴嘴塞咗咧，你都要自己揾方法去通翻佢。卡洛斯曾經遇過一啲老師朋友咧，佢幫襯一啲大公司買咗一啲好貴嘅 free e d printer 翻嚟，個 e d printer 本身係有一年保養嘅。 但過咗一年保養之後咧，個保費就好貴啦。如果位老師係自己唔懂得做嗰啲維修保養嘅工作，咁嗰部俾幾萬蚊嘅 f r i t t e Printer 咧，就放喺度，而家變成垃圾啦。所以講到呢度大家會明白一點啦，就係你玩 f r i t t e Printer 咧，要有一定嘅自己動手能力。嗱，之前卡洛斯有個節目咧，就講過咁呢部 f r i t t e Printer 咧，就為小朋友設計嘅，所有嘅控制咧就係最簡單嘅，得幾個掣。咁但你學識咗用佢咧。 就唔代表你真係識得用正常嘅 3D printer，所以一般朋友咧叫我介紹 3D printer，我就唔會介紹呢款嘅。咁由於喺呢段疫境期間咧，卡洛斯咧不斷喺度印呢個口罩嘅配件，所以我都需要一部比較完善嘅 3D printer。於是我就買咗呢部 c 十 V t w 2亦都介紹咗俾好多朋友啦。咁不如我哋今日咧就嚟睇下呢一部 printer 究竟由咩所組成啊。 有一啲 Freezer Winter 咧，呢部主机咧係同個 Freezer Winter 咧结合成一体嘅。但係喺 c l 1 0 V2 咧，佢就係分离式嘅设计。主机上面安装咗耗料嘅卷轴，但我可以话俾大家听，耗料卷轴唔一定装喺呢度噶，装喺任何地方都得嘅。主机上面睇上嚟好似得个旋楼，仲少个 c l 1 0嘅掣咁。但係其实呢个旋楼咧係可以按落去過，按落去咧就会出现一个 menu 啦，譬如 Prepare 啦。 Control、language 等等等等嘅選項，需要 prepare 嗰時，揀到 menu 按落去就會得到 prepare 嘅 menu 啦。譬如揀 Move Axes，其實就可以控制 X 軸、Y 軸、Z 軸嘅行進。嗱，我哋先教大家用一個最基本嘅功能先啦，就係 Auto Home。Auto Home 嘅意思咧，就即係叫 X、Y、Z 軸都翻去依個零嘅位置。 或者我咁簡單講講啦 c r s V2 咧，佢同其他咧成個箱咁樣樣嗰啲 f r e e D printer 個分別就係咧，佢係好容易可以俾你 access 到佢每個部件嘅，因為佢只係得一個外框所組成嘅啫。嗱，譬如而家依個頭嘅左右移動咧，其實就係 X 軸嘅位置嚟噶。至於個托盤咧，個位置咧就係 Y 軸嘅位置。 咁不如翻嚟主控畫面咧，就等我教大家幾個功能先啦。第一就係扭落去 Move Axis，撳落去，揀 Move 個 range 有幾多，分別控制 X 個位置啦。而家咧我就係調校緊打印頭 X 軸個位置，Y 嘅位置亦都即係打印盤嘅位置啦。如果大家咧要手動咁推喐個盤咧，你就要 disable 咗個 step 先。想要加熱啦，就用 Preheat。 有個打印頭嘅加熱啦，同埋個誒將熱床嘅加熱啦，你可以一次過做曬兩樣嘅。至於打印你點做法嘅咧，就係插一張咁樣嘅 SD 卡落去呢個位置裏邊。而插咗 SD 卡之後咧，你就可以喺 Print from TF 嗰度揀到你心目中想印嘅嘢啦。例如我想印呢個 Marshwing，按一下，理論上就會開始印啦。 喂，好心急啊，點解仲唔開始印呢？買住先，我想同大家講一講材料嘅選擇啊。咁原來咁嘅，一般我哋印嘅材料呢，我哋稱為 PLA。咁呢種 PLA 呢，係由粟米嘅 DNA 嚟提煉出嚟嘅，所以呢，佢比較係安全啦，冇毒啦。但可以話俾大家聽呢，呢種 PLA 嘅質地呢，就比較脆嘅，好容易斷嘅。而我呢度呢，就有第二款材料啦，呢款材料叫 TPU。 咁咧，佢就好軟嘅，一種軟性嘅材料嚟嘅，適合打印啲有彈性嘅物品。但系針我就冇兩頭嚟嘅，依架機原本設計咧就係打印呢個硬嘅材料嘅，所以佢用咗一條咁樣嘅白色膠管，呢條膠管咧我哋稱為雪佛龍管，就將呢個料咧導引到去個打印頭度先打印出嚟。因為如果冇咗呢條軟管咧，嗰條料咧俾個頭喐嚟喐去咧就好容易整斷啦。但系相反，如果用 T b U 呢種咁軟嘅材料咧， 你經過呢條軟管拱落去咧，佢又完全拱唔到啊！因為如果拱入去嗰陣時，佢咪會咁樣咯。咁所以打印軟嘅材料咧，就唔適合用咁長嘅雪佛龍管噶。正正由於咁咧，所以我哋先至要買呢個 Titan Extruder。呢個所謂泰坦頭啊，其實係一個近程嘅打印頭。咁打開你一份說明書啦。嗱，呢個就係我哋所謂嘅泰坦頭啦。 其实就系一个 step motor 加上一组齿轮嘅装置，咁个盒里边咧仲俾多一条雪佛龙管理。此外咧仲有一啲螺丝啊，诶六角匙啊咁样，亦都有啲索带俾你啦。最后咧仲有一条 extension cable。咁你要安装呢个咁嘅泰坦头咧，首先要将佢上面嗰四粒螺丝扭咗出嚟。嗱，而家我扭紧呢粒螺丝咧就系短螺丝嚟嘅，其他嗰三条咧。 就係長螺絲，咁大家要記住啦。扭開曬呢四粒螺絲之後咧，你就可以將嗰個透明蓋打開，而將呢個金屬嘅出料嘅通道咧，咁樣拆咗出嚟。之後就翻翻去打印機度，將原本出料嘅雪佛龍管咧拆咗佢出嚟。要拆佢出嚟咧，就要喺打印機度揾翻原本呢個扳手啦。咁將雪佛龍管拆咗出嚟之後咧，我哋揾一條短嘅雪佛龍管拆翻入去。 而齊口咧，用把卡塔將佢卡斷佢。頭先拆出嚟呢個金屬嘅頭咧，我哋就拧翻入去。而睇翻泰坦頭嗰邊咧，拆出嚟咧有一個好似雪糕筒咁嘅睇，我哋要將一段短嘅雪佛龍管摄落去噶。咁呢度咧，多謝阿 c a p y Wong 咧，佢亦都買咗一部機，而佢試過話俾我聽噶，原本我都唔知噶，因為如果唔加咧，咁條料咧裏边嘅空間咧就會呃到挛晒噶。 咁最後咧，我哋將成組嘅泰坦頭咧，咁樣摄翻入去呢個入料嘅部分，冚翻嗰個透明嘅蓋，認住三口長嘅螺絲，一口短嘅螺絲，插翻入，扭翻實佢。咁留意啊，扭呢個左下角一粒螺絲嗰陣時咧，要將個泰坦頭咧稍為傾側，先至夠位去扭嘅吓。咁扭完之後咧，就將佢成個泰坦頭扭翻正。咁留意咧喺上方咧呢度我都插咗一條。 短短哋嘅雪佛龙管，亦都系方便入料嘅。咁跟住咧，我哋走去呢个打印机嘅后面咧，亦都将两粒短嘅螺丝咧，就扭翻入去呢个位置度，就将成组嘅泰坦头咧固定佢嘅位置，唔可以再倾侧啦。好啦，而家翻翻去原来嘅出料嘅步进摩打嗰度咧，将条线掹咗出嚟，而将嗰条 extension cable 插落去，就驳去个新嘅摩打嗰度。 咁而家新嗰組模打咧就完全取代舊嗰組噶啦。跟住咧，我哋上創想嘅官網咧，download 一個軟件叫 s l i c e r 安裝咗之後咧，用 USB cable 將電腦咧同埋你嘅主機接駁埋一齊。跟住喺 s l i c e r 嘅機器 Pultman u 裏邊揾到機器設置，設置新嘅 Comport 同埋一一五二零零嘅 Baud Rate。又再翻去機器 Pultman u 裏邊揀燒錄指定固件。 咁個固件啦，當然亦都係喺創想個官網裏面 download 落嚟噶啦。咁 download 落嚟嘅固件一定唔可以錯啦。咁你可以睇依度嘅字幕，咁我俾咗固件個名稱俾大家，咁大家一定唔會下載錯啦。下載完成之後咧，翻去打印機度選擇 control 碌到落去底咧，選擇 initialize eeprom，跟住再翻出去選擇 motion，選擇 steps per mm，認真咁 check 一次 e steps per mm 係唔係三百八十二點一四？ 如果系的话咧，即系表示你收录固件咧系收录得正确啦，否则的话咧呢个数字仍然会显示九十三嘅。好啦，万事俱备啦，仲要做多一件事，就系将原来出料嗰个卷轴咧拆咗落嚟，将个窿咧稍微转大少少，然后用两粒 M 四嘅螺丝同埋 T 字型丝帽，将个出料架咧就安装喺打印机嘅顶上面。 因为 TPU 料咧系由上面进料咧，系问题会比较少啲嘅。仲有一件事咧，就要将一条断料咧插喺原来嗰个断料检测装置嗰度。嗱，着咗蓝灯咧就表示我哋呃到佢咧系冇断到料嘅。好啦，我哋真系插料落去去准备打印啦。只要将呢个弹簧装置咧压到最尽啦，就可以将条料顺滑咁插到最底啦。好啦，而家加热啦，我哋去 temperature nozzle。 将佢校到一百九十五度，因为 TPU 材料咧个工作温度咧比较高啲嘅，要校到大约一百九十五度咧，先至可以顺利咁推进嘅。调好咗之后咧，个温度咧你见到咧就会慢慢上升咯。只要一到咗一百九十五度咧，我哋就可以走去 prepare 控制而 set 轴咧，等个打印头升高啲，然后再控制 extruder 选择 move 一 mm，然后去控制推出材料啦。 所有選擇正確咧，你就會見到打印頭咧緩緩有材料推出嚟啦。打印之前咧，最後嘅一步啦，我哋咧就揀 Auto Home，等 X、Y 同埋二 set 軸咧都翻去零嘅位置。我哋俗稱所謂拜四角咧，就係將打印盤嘅四個角咧都調到咧同一個打印頭咧啱啱掂到。你要手動喐到個打印盤咧，就首先咧要翻去主機度咧 Disable 所有嘅步進摩打先。 然後咧，你就可以用手嚟移動個打印盤同埋移動個打印頭去四個角度。跟住咧，就利用打印盤下面個大螺絲咧，去調校咧打印盤同埋打印頭之間嘅距離啦。而你扭緊啲咧，個距離咧就會變大；扭鬆啲啦，個距離反而會縮細。咁究竟幾多個距離先至係啱咧？就見仁見智啦。有啲人咧話係一張 A4 紙嘅厚度，有陣時咧就話啱啱掂住反而仲好。 咁就要睇你咧，上个第一层嘅打印层咧，有几黐住呢个打印盘嘅晶夹面啦。距离太近咧，又会黐得太实；距离太远咧，又会翘边啦，或者打打下甩咗出嚟。咁所以呢个咧就要靠你自己经验慢慢累积，去话俾自己听点样调教啦。正式进行打印咧，就要喺 Main Menu 度拣 Print from TF。 然后再選选择你要打印嘅档案。記记住咧，TPU 嘅打印温度咧系大约二百二十度至二百三十度之间。到咗温度咧，佢就会开始打印啦。喺打印第一层嘅时候咧，大家必定要非常之留心，睇下第一层咧系咪好好咁贴住晶格面。如果发现到咧唔系好贴，或者贴得太紧要咧，仲可以一边打印第一层一边调校嘅。如果调校得好咧，可以救得翻，唔使重新再开始过噶。 嗱，試下你見到打印出嚟嘅第一層咧，係有少少咁多顏色，好似咁樣啦。咁其實就調校得唔錯噶啦，可以俾佢繼續咁打印落去。但如果發現有咩唔妥咧，而唔能夠即時制止的話咧，就只有翻 menu 度 stop printing，跟住將底層咧鏟翻出嚟，再重新開始過啦。而家咧好明顯咧，新安裝嘅泰坦頭咧已經能夠正常咁工作啦。咁舊嗰個打印頭咧，而家已經冇用噶啦。 最可惜咧，就係嗰個斷料嘅檢測裝置咧，而家係廢咗噶。咁以後咧都唔可以進行嗰個斷料嘅重新啟動噶啦。好啦，經過一段打印時間之後咧，你可以睇下而家打印嘅情況。你要發覺咧，個印個 m a s k e r i n g 咧，中間咧有好多拉絲嘅。呢個主要原因咧，亦都係因為 TPU 嘅設定問題。原來喺設定 TPU 印嗰陣時咧，我哋唔可以設定太多嘅回抽 retraction 嘅。 因為回抽咗再壓翻落去咧，啲原料咧好多時會產生問題。咁由於冇回抽咧，就會見到上面咧好似蜘蛛網咁有依啲拉絲啦。但係唔緊要嘅，打印完之後揾教剪剪咗佢就 O K 噶啦。而打印完之後喺脱床方面咧，軟料亦都係好簡單嘅，因為佢軟性嘛，輕輕咁鏟一鏟就可以甩到出嚟啦。大家鏟嘅時小心咧，唔好整花呢個晶格面啊！ 晶格面咧本身咧脱床系好容易嘅，但系你整花咗佢咧就要重新买过噶啦。好啦，咁我嚟家搣咗呢啲絲，咁就睇到咧呢个用 TPU 打出嚟嘅 m a r s k r i n g 个质感系点样样嘅，吓软淋淋嘅。而安装太探透成功咗之后咧，我亦都会挂心究竟用翻 PLA 去打印仲得唔得咧？咁於是咧我就加热打印头，将呢个 TPU 料掹翻出嚟，就装翻 PLA 落去。 嗱，記住 PLA 料要進入咧，要將個頭咧剪到斜斜地，而同樣咧亦都係選擇呢個檔案去打印。而 PLA 所 set 嘅温度咧，大約一百八十五度至到二百度已經夠啦。開始咗打印之後咧，我發覺個打印過程同以前都冇大分別，而剷翻佢出嚟咧，就發覺打印出嚟嘅效果咧同以前都係差唔多，一樣咁靚。 於是乎咧，我就好放心啦。即係今次嘅安裝咧，可以使到我同一部 C L 十 V two 咧，可以同時打印 T P U 材料同埋 P L A 材料。除咗咁之外咧，我仲會覺得咧個耗料嗰個卷咧放喺上面咧，誒整架機睇上嚟更加骨質啊。因為以前咧放喺依度咧，覺得咧依部主機要拎開啲係有啲牙定噶，而家咁樣睇法仲好睇添。 另外一點，大家都要注意嘅就係 TPU 材料咧個打印速度咧唔可以太快嘅，一般係要調校到三十五至四十五之間啦。所以一隻咁嘅大笨象仔你要打印咗我十七個鐘頭噶。今日咧非常咁高興啊，可以用咗一個節目時間咧就教到大家點樣去使用 c r V t v 2同埋咧教埋大家點樣安裝泰坦頭，以至於同一部機咧可以兩種材料 TPU 同埋 PLA 都做晒。